da will ich Ich gar gar nicht nicht hin. heute Heute hier, hier, morgen morgen dort, dort, jeden Tag. Tag Nach nach Berlin, Berlin, suche Platz, egal mir wo. Nee, nee. so, ihr ab, ihr ab. Ab. Heute hier, morgen dort, jeden Tag ein anderer Ort. Ich kenne mich hier nicht aus und weit und breit kein Haus. Heute hier, morgen dort. Jeden Tag ein anderer Ort. Und ich laufe die ganze Zeit. Und ein Mensch hier weit und breit. Heute hier, morgen dort. In dunkler Wald hier weit und breit. Und ich laufe die ganze Zeit. Heute hier, morgen dort. Jeden Tag ein anderer Ort. Bis irgendwann ein Weib zu mir sagt, bitte bleib wir morgen dort. Jeden Tag ein anderer Ort. Hier ist gar